22 yanvar Azərbaycanda homofobiya, bifobiya və transfobiya ilə mübarizə günüdür. Təəssüf ki, mən bugün Azərbaycanda deyiləm. Çünki LGBT sayəsində fəaliyyətim səbəbindən mən bugün Azərbaycanda, e, e, Azərbaycandan qaçaq məcburiyyətində oldum. Və bugün e, Azərbaycan səfirliyinin, Berlindəki, Azərbaycanın Berlindəki səfirliyi qarşısında tək danha aksiya e, edirəm. Burada gəlməyin məsələsi, məqsəd odur ki, Azərbaycanda LGBT sahəsində heç mübarizə aparmaq olmur. Çünki e, LGBT fərdləri Azərbaycanı müdafiə edəcək heç bir qanun vericilik yoxdur. Əgər hansısa bir LGBT fərd açıq-açıq aşkarına öz hüquqları uğrunda mübarizə aparsa, həmin fərdlər nifrət cinayətlərinin qurbanı olacaq. Bunun üçün bugün burada olmağının səbəbi sırf Azərbaycan prezidentini və parlamentini nifrət cinayətləri və e, müdafiə çağırışları antidiskriminasiya qanunlarının qəbul edilməsi üçün öz tələbimi etməkdir. Və bununla bağlı Təşkil Nəfəs LGBT olaraq öz bəyanatımızı qeyd edirik. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsi gender identikliyi və və ya seksual orientasiya zəminində nifrət cinayətləri nəzərdən keçirilir. Bu cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma öz növbəsində LGBT icmasının gender identikliyi və ya seksual orientasiya səbəbi nifrət üzvlərindən qoruya bilər. Buna baxmayaraq, Ümumi Hafizə orqanları tərəfindən nifrət cinayətlərinin vahid tərifi müəyyən edilməmişdir. Hansı ki, cinayət mühakiməsi sisteminin hər bir mərhələsində nifrət cinayətləri izləməyə, eləcə də siyasətçilə və geniş ictimai üçün hüquq mühafizə orqanlarının ümumilikdə nifrət cinayətlərinin reaksiyasını daha yaxşı anlamağa imkan yarada bilər. Bu səbəblə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi və parlamenti aşağıdakı islahatları qəbul etməyə çağırırıq nifrət cinayətlərini və nifrət nitqinə spesifik cinayət statusu verən və ya qərəzli motivlə törədilmiş bütün cinayətlərə görə əlavə cərimələrini təmin edən qanunvericinin qəbulu, Cinayət məcəlləsinə seksual orientasiya və ya gender identikliyi zəminində nifrət cinayətlərini və nifrət nitqini nəzərdə keçirən düzəlişlərin edilməsi, seksual orientasiya və ya gender identikliyi zəminində istənilən ayrı seçkiliyə görə mənsuliyyət nəzərdə tutan antidiskriminasiya qanunun qəbul edilməsi. Və bu bəyanatı mən təbii ki, Azərbaycanda verə bilmədiyim üçün Azərbaycan Respublikasının belindəki səhvliyi vasitəsilə öz bəyanatımızı həm Azərbaycan Respublikasının prezidenti, həm də parlamentini ünvanlamaq istəyirəm.